Cześć! Film o Grocie bardzo się spodobał, ale wywołał też dyskusję na temat jego związków z samolotami marki MiG. E, mam wrażenie, że nie każdy za tą dyskusją nadążył, e, więc postanowiłem porównać Grota ze współczesnymi mumigami. W 1954 roku został oblatany MiG-19. PRL zakupił te samoloty w 1958. MiG-19 miał dwa silniki RD-9, jeden taki silnik miał zasilać prototyp Grota. MiG-19 miał też klasyczne podwozie, i dużą kierownicę powietrza na górze płata. Zamiast lotek, podobnie jak w grocie, zastosowano elewony. Osiągał on prędkość 1,35 macha, czyli podobnie jak planowana prędkość grota, a wznosił się z prędkością 180 metrów na sekundę, czyli dwa razy szybciej niż grot. Jego następca to MiG-29, przezywany w Polsce ołówkiem ze względu na szpiczasty stożek e, na, w przedniej części samolotu, który oblatany został w 1956 roku, a zakupiony przez Polskę w 1961. On był zaprojektowany zgodnie z regułą pól. Do budowy wykorzystano aluminium i magnez. Tutaj znowu mamy elewony, kierownicę powietrza i klasyczne podwozie. Samolot ten przekraczał prędkość dźwięku dwukrotnie, a wznosił się o 130 metrów na sekundę szybciej niż grot. Makieta polskiego grota zbudowana została 7 lat po oblocie MiGa-21, a nawet osiągi obliczeniowe zapewniały grotowi porównywalną prędkość, ale ze starym MiGiem, MiGiem 19 i nawet od niego mniejsze wznoszenie. Grot miał być docelowo dwusilnikowy, kierownicę strug zastąpił uskok na krawędzi natarcia, wloty powietrza do silników były prostokątne, zaprojektowano też nowatorskie podwozie, gdzie dwa koła chowały się do jednej komory. W roku prezentacji makiety Grota oblatano samolot MiG-23, który uchodzi za najbardziej podobny do Grota, ponieważ jest generalnie w swoim projekcie taki prostokątny. Samoloty te Polska zakupiła, ale dopiero w roku 1978. MiG-23 jest jednosilnikowy, ale jeden silnik zapewnia mu prędkość 2,35 macha i 225 metrów na sekundę wznoszenia. Ma on podobnie jak grot nietypowe podwozie, ale jego koncepcja jest zupełnie inna, jest dwukomorowe, koła nie chowają się w poprzek, tylko podkurczają, można powiedzieć, jak w łodziach latających. Nie ma ani kierownicy powietrza, ani uskoku na krawędzi natarcia, za to ma zmienną geometrię skrzydeł, czyli zupełnie inny układ samolotu. Ma podobne do grota wloty powietrza, prostokątne, ale z oddzielaczem warstwy przyściennej od strony kadłuba. Podobnie jak grot w nasadzie statecznika ma spadochron i ma też taki ładny detal na stateczniku pionowym, na który warto zwrócić uwagę oglądając ten samolot. Rok później oblatano MiGa-25, który był oczywistym rozwinięciem MiGa-23. Nie wykorzystano uskoku na krawędzi natarcia, powrócono do koncepcji skrzydła o stałej geometrii, ale myślę, że czas tu na zakończenie porównań, czy ewentualnych porównań z grotem, bo mówimy o samolocie 8 razy cięższym i zbliżającym się do trzykrotnej prędkości dźwięku. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że ułatwiłem trochę wyjaśnić sprawę.